got it. Wow, wow. Huh. Ой, Ah, see ei ole mingi päev ka. äkki leidub. oi kurat, mida? Yandım, bana tutar. あっ Ah, la gusto. Ah. Che

Peace. Nice. Don't be massive. This siis tea, et see hääl on rahulik. see, mida sa kuuled selles hääles, on rahu ise. ja rahu ise on saabunud sellesse häälde. selles hääles, kui tõesti